tillbaka till kanalen. Idag ska det bli solsken och eh, minus fyra grader. Så jag tänkte, ja men jag åker ut idag och ser om jag kan fota lite. Ehm, och eh, kanske få se några djur. Och sen ska jag laga lite mat. Det är väldigt tyst i skogen. Man hör inte ens en fågel här som låter. Ska vi se. Vatten. Idag ska jag göra köttbullar och eh, köttbullar och pasta får det bli. Så då har jag, det här är sådana här mjukkonserv. Så då har jag en sån här äh, värmepåse som jag ska lägga ner min matpåse i och eh, fylla en bit med vatten så kommer den här koka. Så jag gör det. Det är ett eh, värmeelement här i som eh, aktiveras av eh, vattnet och blir varmt. Så jag stoppar ner min matpåse här. Sådär. Ska vi se. Tar jag vattnet. Och häller upp till det röda strecket som är. Så. Och så ska jag skynda mig och försluta den här. Men då får den stå där och eh, värmas upp. Så ska jag äta den i bilen sen. För den där kommer göra att vattnet börjar koka i påsen. Man hör det redan. det blir jätteskönt om händerna. Så nu ska den här stå i någon minut. Och värmas. Jag skulle ju kunna ställa in den i bilen. Jag tror inte det kokar över direkt. Det är lite varmare i bilen än ute. Skål då! Åh, så gott! Riktigt fint väder och jag har haft tur som har sett fåglar och två älgar. Inte nog mycket bilar efter vägarna. Inte så mycket djur på vägarna. Utan det har varit ganska, ganska lugnt och harmoniskt. Eh, så nu ska jag bara äta och så åka vidare och se vart den här vägen tar vägen. Och sen är det väl bara att börja bege sig hemåt igen. Och den här maten var från 24 hour meals. 400 gram. Jag tycker om de här att de är mycket mindre än många, många andra sådana här äh, färdigrätter. För man orkar inte alltid så här stora påsar eller de som är större. Och det är dumt att köpa och måste slänga. Så därför tyckte jag den här var bra som var lite mindre innehåll och mindre förpackning. Ja, den är varm och den ser ut sådär. Pastan var då bra. Köttbullarna. Ganska stora. Ja. Det är väldigt malt kött i alla fall. Ja men det här funkar. Men jag hade velat ha mer kryddor. Nu har jag ätit färdigt och medan jag satt åt så tyckte jag att jag såg några djur som sprang på andra sidan sjön. Så jag ska ta och kolla med stora kameror. Ja, det var det där. Jag har kollat på en karta och eh, såg nu att vägen tar slut här framme. Så jag vänder och börjar åka hemåt för det är lite kallt. Um, ja, så ses vi nästa. Hej då!